Всім привіт! Ми продовжуємо грати в Сома. І я давно не грав, <laughs> забув як то. І коротше, сам для себе і для всіх згадаю, як то і що там має бути. Коротше, загрузили ми оцю баб Кетрін, походу, в Омні інструмент за допомогою енцефалочіпа. І тепер Треба нам відправитись на станцію Тета, там є якийсь суперкрутий батіскаф, який витримує суперкруту напругу, тиск, і на ньому типу, ми маємо спасти людство. І Ідемо. Я вже не знаю куди це, але треба йти. Походу там вона відкрила якісь двері, отут якісь із цих, вроді би оці. Да, це сюди. Тут щось має бути. Страшне по-любому. О. Це треба чи не треба, я не розумію. Та... А тут щось нажимається? Ні. Коротше що. Пробую. Давай! Ого, це вже тріскає екран. Страшно жити аж стало. Коротше, то в наступні двері. А в які наступні? А, нам треба вийти взагалі на вулицю, що я туплю. До речі, цікаво, чи можна з тою Кетрін спілкуватись, навіть якщо вона вам не інструменті. водичка набиралась. Ну, все. Коротше, треба зайти, я пам'ятаю ще з того разу, що треба зайти, зараз буде якісь, якусь капсулу вон вона. І там буде якийсь діалог між ними. Це вверх? Да. Ще вище можна? Ні, це приділи. Значить, тут можна спробувати запустити. А ну пробуємо. Huey. E. Vessel 4. Number 4. Hey, Simon, can you hear me? I hear you. Can you get this thing running? Hang on, I'll give it a try. Я так поняв, що з нею можна спілкуватись тільки підключившись до якогось пристрою. Так воно не. Або як в МП3шку ем наушниках втикнути. Все, капсула здохла. О, треба шукати затонувший корабель. Все, обновила. Давай, забирай. Тепер треба шукати якийсь там корабель, затонувший, який десь тут недалеко. І треба оприділитись куди. Туди дороги нема, туди Туди, туди. Йдемо сюди, бо звідти прийшли. Да, вроді би... Да, да, все правильно. Сюди. До того що там нема чого йти. Ти я ще щось пам'ятаю? Я думав, що я геть дурний. О, знов цей придурок. Так це влі... О-о-о-о-о, він короче, пошкоджує якийсь електромагнітний він внесе якийсь електромагнітний вплив на цих, на ці тіла, в які всі загружені. Так, це що? Це сходи чи що це? Ні, ні, це все не то. Десь я пам'ятаю, що з того разу, що я грав, десь має бути вхід. Чи це ще не вхід, чи це треба перелізти через якусь штуку, а потім буде якийсь вхід. Тут фонарик не діє. Лямбда. Чекай. Стоп. Я вже тут був. Це, це не то. Ні, це взагалі не то. Це треба знову вертатись. Добре, пробую. Нічого, я втечу. Ого, ого, він доганяє, треба пригати. Ага, да, все, я згадав, це я звідси прийшов. Ага, все правильно, значить я не туди пішов, да. Я щось попутав. Оцей капсула, от сюди треба йти. А, то тут на прыжках все рішається. Якийсь дурник плаває. Все рішається на прыжках. Буду знати собі на майбутнє. А не, фонарик 6D Куда? Куда? Я рискну сюди. Хоча мені здається, що я йду неправильно. Але всяке може бути. Йо-моє, що за херота? Де то чудо? Це походу я туди йду. Це було щось страшне. Я не знаю, що то за чуваки, може десь поясниться, що це таке, ну. Я так і не зрозумів нахер, і звідки вони взялись. Во, да, це сюди. Та у мені тул. Є. Само відкриється, да. Фу, це зараз буде щось дуже страшне. Я вже боюся навіть дивити і уявляти, що мене тут чекає. Може воно не таке страшне, як просто буде задовбування по 10 разів це переігрувати. Ну я надіюсь, що в мене вийде все пройти якось зараз. Ху. Ху-ху-ху. Так, куди? драбина? Це ще це ще вроді би не кінець, Тут треба буде знайти, пройти весь цей корабель, а потім ще кудись там попасти. І десь, напевно, аж за гранями корабля, аж там буде ця капсула, і поки я до неї доберусь, то пройде півгори. Може таке бути. І ще я що подумав, що було би круто, якби була б така фішка, що коли дойду я до того, до тої суперкрутої капсули до тети, щоб дійсно полетіти в космос, так як задумалось, чи дойде до цього гра, чи ні чи все-таки буде все от в такому жанрі під водою і на цих станціях. Йоптимить, треба прискорюватися. Йо-моє, звідки це все береться? Фу. Ху, блядь, ноги не міють, серйозно, це стрьомно піздец. Я не знаю, що може комусь це не страшно, але от лічно коли я граю, я рахую, що це просто для мене це якийсь піздець. Я не розумію, чого їм так не лякають ті дурацькі постаті, але я дурію на голову, коли то бачу. Те, що я зрозумів, що то, що невідоме, то найбільше лякає. Так, тут треба перевірити, що це за станція. Ніхера собі скільки тут всього. Так, так, так. Десь тут щось є. О, це ж можна йобнутися. Мені вже в очах щось червоніє. Вроді сюди зайти можна, але це вроді би не обов'язково. Ну але я провірю, що тут є. І зараз такий раз, і то чудило з відрами на голові. Цікаво, чи можна якось з ними боротися. А тут що? Тут... Ага, це типа скрип корабля. Ой, щось мені дуже це все не подобається. Да, це це сюди йшов того разу. Далі я там ще трохи проходив і далі більше я не проходив. Так що це для мене вже буде ще страшніше. Це Жак і в кусто шукає золото і артефакти. Зараз тут щось мене чекає. Загрузочка. Значить я правильно пішов. Рація підгружається. Давай підгружайся скорше, бо я. Ага, все правильно. Добре, ми на кораблі. Тепер треба знайти капсулу, але поки я її знайду, то це пройде дуже багато часу і нервів. Це двері. Щось похоже на аварійний люк в вигляді стекла. Може не привертати увагу лишній раз фонарем. Але я думаю, вони ведуться не на фонарі. Так. От цікаво, коли вмираєш, де з'являєшся. Так, так, прямо. Е, тут треба думати стратегічно, не шукати коридори, а шукати напрямок. Тікати від них головне і шукати той напрямок. Де, де, де, де? Курва мать, блядь. Походу за. Треба бігти. Йоб твою мать, я не туди побіг. Все, мені жопа, мені жопа. Фонарі треба вирубати і ховатись. Все, пизда, пизда. Що це таке? Може можна проскочити? Йо-моє. Так, на перший раз він просто як ніби просинається, його вирубало. Так. І було б добре знайти е, структурний гель, відновитися. Мені все-таки здається, що це сюди і по чуть-чуть просуватись наліво в той напрямок. Все-таки, що заклинило? А, це не в ту сторону. Структурний гель, я бачу його. Аптечка по-нашому. Занурюй. А цікаво, що буде полікоть далі засосувати чи як. Треба не рухатись, не рухатись, може він не побачив. Тікає, тікає. Сука, як Як його обійти? Що з ним робити? Я так поняв, треба, типу, як на stealth іграти, але... Ні, тут на stealth не вийде. Тут типу як в Outlast треба тікати постійно. А він щось типу як телепортірується. Чи то пару штук є цих баранів. Де? Де, де, де, де? Того разу він був тут, от він, знаєш. Я вроді звідси прийшов. Це якийсь кошмар. Треба його виманити. Я його виманюю. Якимось хером я обкожу. Це що за кімната? Блін, ж би якась підсказка, хоч би щось. Може десь в стінах є. Блять, ну що ж за урод. Тут тупіки. Треба добре дивитися на. Тут я вроді би вже був, тут нічого нема. А ні, щось є. Це та сама система, я ходжу по колу. шкафчики відкриваються, в них може поїх залезть. Вон він. Щось мені підказує, що я його по чуть-чуть виманив. Це знову не сюди. А куди? Куди тут бігти? Проклята хуйня. Оббігаємо ще раз по колу. Нічого нема страшного, все добре. Це можна закриватись? Можна. Я думаю, через двері він не пройде. І Ніде нема написаного. Він тут, але він не пройде. Напевно. Це дуже страшно, я не знаю, як я маю це грати. Я все, срака. Закрити можна двері? Це людина з якоюсь херньою на голові, я хоча б встиг роздивитись. Тут нічого. Тут нічого. Тут був. Отут щось таке, де я ще не був. Цей комп'ютер не робочий. Тут щось щось є. Цей комп'ютер теж не робочий. Тут я був. Сюди це той самий тупік. Значить це сюди і там справа ще якісь були двері. Чи прохід, чи що, я вже нічого не розумію. Я знову вернувся назад. Вот. Блять. Що ж робити? Так, раз пробую. Значит, цей чувак сказав, що ми на місці. Значить, я йду праві. Значить, це я відкрив. Треба добре дивитися, куди я йду. Справа це і мудило. Але справа нічого корисного. Зліва тупік. Значить... Його, походу, можна виманити кудись і закрити його десь двері, десь закрити можна його. От сюди було б добре його вимати, виманити на самий початок. Це звідси я прийшов, понятно все. Треба знайти протилежний бік. Щось він там шепче, незрозуміле. Це може він протилежний бік, може це він. це те саме. Значить, я иду сюда Тут, тут я иду сюда Я ходжу по колу. Я не туди Так, закрыто треба. Може він так застряне. Це закривається? Ні. Стоп, стоп. Тут теж тупик я тут був. Сюди, сюди, сюди. Так, сюди, там закрито, це я вже знаю, тут тупик Це що? Тут я був, нічого тут нема. Кран. Вот, як все було просто. Як все було просто. Я все успіваю. Я успіваю, я успіваю. Давай, давай, давай. Мені здається, що можна віддихнути. Люк закривається? Ні. Фу, йоп твою мать, це якийсь космос, просто космос. Фу, коротше добре, на цьому місці закінчуємо. Я трохи віддихну і <laughs> продовжу. Всім пока.